ओके okay जी तो इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास जब भी हम डेटाबेस की टेबल क्रिएट करते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मेजॉरिटी यूज़ होती है अब सबसे पहले हमारे पास कुछ कंस्टेंट है जिनमें से चेक है चेक के अलावा डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्ट के अलावा हमारे पास नॉट नल है सही इस तरह के बहुत सारे कंस्टेंट हैं यूनिक है ये हमारे काम कर रहे हैं ऑप्शन क्लियर हो गया अब इन नंबर ऑफ कंस्टेंट्स को क्यों अप्लाई करते हैं इनको अप्लाई करने के लिए हमारे पास इनकी ज़रूरत क्या है सही या कहा कौन सा सिनेरियो है जिसमें इनको अप्लाई करना लाजमी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है एक टेबल क्रिएट करना है उसके अंदर इन चीज़ों को हमें टेस्ट भी करना है और उसको अप्लाई करके भी देखना है वन बाय वन सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं create database testing constants execute कर लेते हैं इसे और इसी डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए यूज कमांड है हमारे पास तो यूज फिर डेटाबेस का नाम तो आपको यहां पे डेटाबेस नजर आ जाएगा उसके बाद हमें कुछ नंबर ऑफ टेबल्स क्रिएट करने हैं जिनके अंदर इनको वन बाय वन अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहां पे आके एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं क्रिएट टेबल टेबल का नाम सही है हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्रिएट टाबल और उसके बाद हम कह देते हैं कि एम्प्लॉय अब उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ कॉलम हम डिफाइन कर लेते हैं कौन सा क्लियर हो गया सबसे पहले क्या करना है जी सबसे पहले हमें यहां पे आके एम्प्लॉय आईडी का कॉलम बनाना है इंटीजर होगा और वो क्या होगी प्राइमरी की होगी कौन सा क्लियर हो गया अच्छा प्राइमरी की के बाद हम इसको आइडेंटिटी भी अप्लाई कर देते हैं अभी इसलिए कि अगर इस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाते हैं तो कल को इस कॉलम के अंदर वैल्यूज आप ना दें ना ही हम यूजर से मांग रहे होते हैं जब इसी टेबल में डेटा किसी एच के फॉर्म से ले रहे होते सही है ये आईडी ऑटोमेटिक कहां से जनरेट हो रही होती है एसक्यूएल सर्वर इंजन से सही है इसको आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है इसको वैल्यू एसक्यूएल सर्वर की इंजन खुद ब खुद इंक्रीमेंट करवाती रहेगी क्योंकि हमने इसको क्या दे दिया है आइडेंटिटी दे दी उसके बाद आपने एम्प्लॉय के नाम के लिए यहां पे आके वर्चार डेटा टाइप बता देना है और उसके बाद हमने और कॉलम भी बता देना है अच्छा एक चीज और अब एक चीज आपके माइंड में रहे कि अगर आप इन सारे कंस्टेंट में से नॉट नल को अप्लाई करते हैं सबसे पहले हम नॉट नल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अब नॉट नल कंस्टेंट क्या करेगा बेटा नॉट नल अगर हम इसके ऊपर लगा देते इसका मकसद कि इस आपके कॉलम में कोई भी नल वैल्यू अलाउ नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया राइट right. लेकिन अगर मैं इस पर एक और चीज भी अप्लाई करूं या इसके अलावा चले नीचे आ जाते एम्प्लॉय का सिटी भी होगा सही है और सिटी के लिए हम यहां पे आके डेटा टाइप क्या डिसाइड करेंगे वर्चार और क्या होगी वो कोई भी लेंथ दे दे 122 और इसको भी कह देते हैं नॉट नल कौन सा क्लियर हो गया नॉट नल लेकिन इसके ऊपर में एक और चीज भी अप्लाई कर देता हूं डिफॉल्ट अभी डिफॉल्ट क्या होती है बेटा आप लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस पढ़े होंगे जब आप फंक्शन सपोज की बात करें तो फंक्शन जब आप बनाते थे तो फंक्शन आप सपोज उसका नाम आपने रखा शो या कैलकुलेटर सपोज ठीक है उसके बाद आप उसके कुछ वेरिएबल बनाते थे कि एक ए वेरिएबल है कॉमा बी वेरिएबल है और उनकी आप यहां पे आके वैल्यूज अच्छा आप क्या करना चाहते हैं वैल्यूज को डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इनको मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देता हूं ए प्लस बी करवाना चाहते कौन सा क्लियर हो गया लेकिन आपको पता है फंक्शन बनाने के बाद उसको कॉल किया जाता है और जब आप कॉल करते हैं तो कैलकुलेटर के फंक्शन को इस तरह एक वैल्यू देंगे ए के लिए दूसरी देंगे बी के लिए ऐसे ही होगा ना कौन सा क्लियर हो गया तो आपकी वैल्यू वो साइन हो जाती है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक पैरामीटर मिला दूसरा पैरामीटर आपने कुछ वैल्यू दी नहीं कौन सा क्लियर या मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अगर किसी भी कॉलम में चाहते हैं कि वैल्यू अगर यूजर नहीं देता अगर वैल्यू यूजर नहीं देता तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए यानी अगर आप यहां पे किसी पैरामीटर में वैल्यू दे देते हैं ना A is equal to two अब आप कॉलिंग टाइम पे इस ए की वैल्यू अगर आप नहीं भी देते तो उसकी टू वैल्यू रहेगी सामने आ रहा है यानी कॉलिंग टाइम पे आपने सिर्फ फोर दिया और टू की वैल्यू या ए की वैल्यू नहीं दी तो ए को बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी इसको असाइन हो जाएगी कौन से क्लियर हो गया अगर आप यहां से कोई और वैल्यू देते हैं ना फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से आके फाइव कॉमा फोर दे देता हूं तो अब फाइव किसको असाइन हो जाएगा ए को सही है लेकिन अगर आपने फाइव नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ए के पास क्या पड़ा टू पड़ा है ना तो ये ऐसे है कि अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू कॉलम में पड़ी रहे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब यही काम अगर हमें डेटाबेसिस के अंदर करना हो तो उसके लिए डिफॉल्ट कीवर्ड होता है क्या होता है डिफॉल्ट कीवर्ड जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि अगर इस सिटी के कॉलम में यूजर वैल्यू नहीं देना चाहता तो सपोज अब हमारा इदारा जो है हैदराबाद में बिलोंग करता है या कराची में बिलोंग करता है उसकी आप यहां पे कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू दे देते कि मेजोरिटी इंप्लाइज तो यहीं के है ना तो अगर कोई सिटी का वहां पे ड्रॉप डाउन है वहां से कोई सिटी डिफॉल्ट यानी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो जाए कराची सा क्लियर हो गया तो किसी कॉलम में अगर वैल्यू नहीं भेजी जाती तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो भी होगी वो सेट हो जाएगी उसके लिए स्किल सर्वर के अंदर हमारे पास कौन सा कीवर्ड है डिफॉल्ट कीवर्ड कौन सा क्लियर है यहां तक राइट right. इसी तरह हमारे पास एक और कंस्टेंट है कौन सा चेक अब चेक किस तरह से काम करता है या अगर फॉर एग्जांपल इसी ईमेल इसके लिए ईमेल भी ले लेते हैं वर्चार में और इसको यहां पे आके यूनिक अप्लाई कर देते हैं अब यूनिक कंस्टेंट का काम क्या है बेटा यूनिक कंस्टेंट का काम यह है कि अगर आप इस ईमेल के कॉलम में कोई भी वैल्यू भेज रहे हैं तो आपकी वो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए यूनिक से मकसद ये है कि इसके अंदर आपकी कभी भी वैल्यू डुप्लीकेट अलाउ नहीं है जैसे आप फेसबुक या जीमेल या आपके डिफरेंट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी भी वेबसाइट पे जब आप अकाउंट एक बार एक ईमेल से बना लेते हैं तो दूसरी बार अलाउ नहीं होता से क्लियर है अच्छा अब प्राइमरी की और यूनिक की का डिफरेंस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि प्राइमरी की के अंदर नॉट नल आपका ऑटोमेटिक लग जाता है यानी प्राइमरी की वाले कॉलम में नल वैल्यूज अलाउ नहीं होती ऐसे ही है लेकिन यूनिक के आपके इस कॉलम में एक नल वैल्यू अलाउ है लेकिन अगर उसको भी रोकना चाहते हो तो यहां पे भी क्या लगा दो नॉट नल कौन सा क्लियर हो गया तो अब यूनिक में नल वैल्यू जो एक आनी थी वो भी नहीं आएगी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया by using not null constant तो हमने एक ही ईमेल के कॉलम पे दो कंस्टेंट अप्लाई किए एक यूनिक दूसरा नॉट नल कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक तो इस कॉलम में ना नल वैल्यूज आएंगी अब ना कोई डुप्लीकेट वैल्यू आएगी उसके बाद हमारे पास है चेक अब ये चेक क्या करेगा जे कंस्टेंट को यहां पे आके आप फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की सैलरी होती है ना सपोज पासवर्ड के लिए भी एक फील्ड बना देते हैं वर्चार और यहां पे आके आपने कुछ भी बता दिया पासवर्ड देना लाजमी है नॉट नल अच्छा पासवर्ड डुप्लीकेट हो सकते हैं तो इस पर हम कोई और चीज़ नहीं लगाएंगे अच्छा उसके बाद एक लास्ट कॉलम जो है सैलरी का तो एम्प्लॉय की सैलरी के लिए हमने क्या करना है कि भाई यहां पे सैलरी के कॉलम के लिए आप इंटीजर और सैलरी अब सैलरी के अंदर आप क्या चाहते हैं मैं चाहता हूं कि सैलरी जो है चले इसको भी मुझे लगता है कि इसको मुनासिब नहीं होगा किसी कंस्टेंट के साथ यूज कर लेना डॉट नली लगा दो एक और कॉलम में बना देता हूं लास्ट जिसमें एम्प्लॉय की एज डिफाइन कर देते हैं देखें कंस्टेंट है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको जहां लगे यार इसको यूज करना चाहिए वहां यूज करेंगे कहीं और यूज नहीं करेंगे समझ में आ रहा है ऐसा ना हो कि भाई बस कंस्टेंट आते हैं आठ तो आठों एक कॉलम पे लगा दो सही है नीड देखेंगे कि यार मुझे आठ से चलो अठारह आते हैं लेकिन वो चीजें कहां कहां यूज करनी है we must know about that अच्छा एज एज के अंदर इंटीजर अब मैं चाहता हूं ये जो बंदा है इसकी एज क्या होगी फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी लेकिन एम्प्लॉज जो समझ लें कि हमारे पास साइन अप करते हैं या आप समझ लें किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं या हम जब अकाउंट बनाते हैं एम्प्लॉज का सपोज एक इदारा है जिसमें हमें खुद ही अकाउंट बना के एम्प्लॉय को दे देना है कि भाई तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड ये है और तुम इस ईमेल और पासवर्ड से हमारे पोर्टल को एक्सेस करोगे मेजोरिटी यही होता है एडमिन क्या करता है जब नया एम्प्लॉय आता है वो बैठ के उसके लिए ईमेल और पासवर्ड बनाता है और उसको दे देते सही है तो ये फॉर्म कौन फिल करेगा एडमिन या कभी कभार हम खुद एम्प्लॉय से ही चीजें फुलफिल करवा रहे होते सही है अब इसके अंदर हम कहते हैं कि भाई ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं होगा जिसकी एज 18 साल से कम हो सारे एम्प्लॉय जो हैं वो जिनका एनआईसी बना होगा तभी वो हमारे पास एम्प्लॉय काम कर सकता है वरना नहीं कर सकता तो क्या करेंगे यहां पे आके हम लगा देंगे चेक कंस्टेंट क्या लगा देंगे चेक और चेक के अंदर हम इसको कहेंगे कि भाई तुम्हारी एज अगर लेस देन है किससे 18 से सही है लेस देन है 18 से और एंड लगा के एज अगर ग्रेटर देन है किससे फॉर एग्जांपल 50 से कौन सा क्लियर है या आप ऐसा करो कि तुम्हारी एज ग्रेटर देन हो 18 से एक्यूअल हो 18 के या लेस देन हो और एक्यूअल हो 50 तभी आप अवेलेबल हैं या तभी एज ए एम्प्लॉय आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें वरना आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारे पास जो भी इंप्लाइज काम करेंगे 18 से लेकर 50 की एज में करेंगे इससे ना कम ना इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ठीक है इसी तरह किसी भी कॉलम पे जाके कि भाई सैलरी कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए पासवर्ड में कैरेक्टर क्या होने चाहिए वर्ड जो भी आप लगा सकते हो अभी के लिए इतना ही सही है ये हमने एक टेबल बना दिया इन चीजों को करते हैं क्रिएट और वन बाय वन एक एक चीज को करेंगे चेक क्रिएट अ टेबल हमने क्रिएट कर सही है बेटा अब वैल्यूज दे के देखते हैं कि क्या इस तरह की वैल्यूज पे ये टेबल काम भी करता है या नहीं करता सबसे पहले यहां आते हैं इंसर्ट करते हैं डेटा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है बेटा एम्प्लॉय वैल्यूज अच्छा जी वैल्यूज वहीं लिखते हैं वैल्यूज और उसके बाद यहाँ पे आके वैल्यूज देते हैं अब पहला कॉलम इसी के लिए मुझे सिलेक्ट करके नीचे दिखानी पड़ेगी टेबल ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारे पास टेबल के कॉलम कौन कौन से उनको किस सीक्वेंस में वैल्यू देनी है सबसे पहले आईडी आईडी मैंने कहा देने की जरूरत नहीं है प्राइमरी की है और आइडेंटिटी है आइडेंटिटी क्या करेगा ये कॉलम खुद ब खुद जनरेट करता रहेगा आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं सेकंड कॉलम में नाम का उसके अंदर अली दे के देखते हैं उसके बाद सेकंड थर्ड कॉलम है सिटी का सिटी के अंदर मैं अभी हैदराबाद दे देता हूँ उसके बाद हमारे पास तीसरा कॉलम है ईमेल का मैं कर देता हूँ Ali at the rate Gmail dot com उसके बाद हमारे पास पासवर्ड पासवर्ड कुछ भी दे सकते हैं वरचार है उसके बाद है सैलरी सैलरी में कर देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ जी थर्टी थाउजेंड उसके बाद हमारे पास है एज एज हम कर देते हैं यहाँ पे हमने क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई है ग्रेटर देन आर इक्वल हो 18 के और लेस देन आर इक्वल हो 50 के चलें जी एज सबसे पहले हम लास्ट वाली वैल्यू को करते हैं चेक कौन सा क्लियर हो गया हमने क्या लगाया चेक कंस्टेंट के थ्रू कि एज 18 से लेकर 50 तक की ही अलाव है इस कॉलम में वरना दूसरी कोई एज जो 18 से कम है या 50 से अबव है दोनों आपके सिनेरियोस में ये वैल्यू असाइन नहीं होनी चाहिए तो लास्ट कॉलम की हम चेक कर लेते हैं बाकी सारे कॉलम की वैल्यूज हमने सही से दी है एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आ रहा है वॉल्यूशन नीचे पड़े चेक कंस्टेंट कह रहा है कि आपकी वैल्यू जो आपने दी है वो गलत है शो हो रहा है चेक कंफ्लिक्ट हो रहा है हमारे पास कि आपने जो वैल्यू दी वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नहीं है सा क्लियर है यहां तक चले जी एक काम कर लेते हैं इसको वैल्यू देते हैं अठारह और यहां पे सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं वन रोज अफेक्टेड ठीक है यहां आते हैं सिलेक्ट करके देखते हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं तो हैवी गो एज अठारह एड हो चुकी है ठीक है बेटा उसके बाद मैं काम करता हूं एक दूसरी वैल्यू देके देख लेते हैं इसी आपके एज के कॉलम को फिर से मैं कहता हूं कि भाई 51 क्या दी है मैंने इसकी एज 51 51 एज देके फिर से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो कन्फ्लिक्ट क्या आता है क्या आ रहा जी कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की अच्छा अब बेटा हमारे पास ये जो मसला आ रहा है यूनिक की का आ रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यू दे रहे हैं आप तो मैं काम कर लेता हूँ बाकी वैल्यूज को यूनिक कर लेते हैं अली वन हैदराबाद वन या यहां पे कोई और सिटी दे देते हैं for example I am going to provide Sakhar और Ali one at the rate Gmail dot com password one one two three salary कुछ भी दे देते हैं जी फोर्टी थाउजेंड और उसके बाद यहाँ पे अब मैं सिर्फ एज चेक करना चाहता हूँ सा क्लियर हो गया जहां पे हमने चेक लगाया ना बस उसी को चेक करना चाहता है सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं फिर से क्या आ रहा है कि आप 50 एज से अब वैल्यू नहीं दे सकते ठीक है तो हमारे पास ये सही से काम कर रहा है हाँ लेकिन अगर 50 वैल्यू देते हैं और यहां पे आके इसको इंसर्ट करवाते हैं तो अली वन के नाम से एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा क्योंकि आपने जो कंडीशन लगाई है उसकी बेसिस पे वो काम कर रहा हो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय आप देखेंगे तो एम्प्लॉय के उस टेबल के अंदर 50 और 80 सॉरी 50 और 18 अलाव है इनके बीच में जो भी वैल्यू दोगे वो अलाव कौन सा क्लियर हो गया यानी अगर आप देना चाहते हैं कौन सी वैल्यू 30, 35, 40, 45 वो सारी वैल्यूज अलाव ये चेक कंस्टेंट का काम अब उसके बाद हमारे पास एक और कंस्टेंट था जिसका नाम क्या था जी हमने अप्लाई किया है नेम अब आपको पता है नेम की वैल्यू के अंदर हम नॉट नल नहीं दे सकते या नल वैल्यूज अलाउ नहीं है तो मैं यहां पे आता हूं बाकी सारी वैल्यूज को क्या कर देते हैं बाकी सारी वैल्यूज को कर देते हैं सही अली वन टू अच्छा अब अली को मैं यहां से नल पास कर देता हूं क्या पास कर देते हैं बेटा नल बाकी वैल्यू में यहां से आके जो है वो उसी तरह से सही से पास कर लेता हूं यहां पे कर देते हैं जी ये होगा लाड़काना और यहां पे अली वन टू पासवर्ड जो भी रहने दें कोई फर्क नहीं पड़ता सैलरी और एज आप कर दो फॉर एग्जांपल फोर्टी फाइव अब मैं इसको इंसर्ट करने चाहता हूं अब नेम वाले कॉलम के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है नॉट नल यानी इसके अंदर नल वैल्यूज अलाओ नहीं है ये देखिए तो क्या बोल रहा है नेम वाले कॉलम में आपकी नल वैल्यूज अलाओ नहीं है अच्छा ये काम कर लेते हैं यहां पे आके आपने कह दिया अहमद नाम दे दिया अब आपने सिटी कहा था ना कि अगर हम नहीं देंगे तो डिफॉल्ट सिटी हमने क्या ऐड करवाया था कराची तो यहां पे देखें डिफॉल्ट सिटी मैंने क्या रखवाया है कराची ठीक है लेकिन नॉट नल भी अलाव है तो आप नल भी नहीं देंगे आप सिर्फ क्या लिख देंगे अब वहां पे जाके लिख देंगे अगर वहां से कोई वैल्यू नहीं आ रही तो जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है आप सिर्फ यहां पे क्या लिख देंगे डिफॉल्ट इट क्या लिख देंगे डिफॉल्ट कि मैं आपको वैल्यू नहीं दे रहा ना ही नल दे रहा हूं बस मैं आपको सिटी नहीं दे रहा आपको क्या सेट कर देना है डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ठीक है मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और देखते हैं कि क्या ये ऐड कर रहा है या नहीं एग्जीक्यूट करते हैं वन रोज फैक्टेड इसका मकसद हमारे पास ये देखें कौन सा सिटी आ गया कराची डिफॉल्ट हमने सिटी क्या रखा था कराची रखा था ना तो कराची बाय डिफॉल्ट हमारा आ चुका इसी तरह हमने एक और कंस्टेंट लगाया था कौन सा unique varchar not null check सारी चीज़ें चेक हो चुकी ऐसे ही है तो ये हमने कुछ कंस्टेंट पढ़ने थे जिसको आप इन फ्यूचर इंशाल्लाह जाके जब बेसिस बनाओगे तो उनके अंदर यूज होता है और मेजोरिटी सिनेरियोस के अंदर डिफॉल्ट का नॉट नल का चेक का अब देखिए चेक हम वहां से भी कर सकते हैं किसी इनपुट से वैल्यू आ रही है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू या कोई सर्वर साइड लैंग्वेज है पी है या पी है या पी है उनसे भी चेक करके वैल्यू डेटाबेस की तरफ भेज सकते हो कि भाई इस इनपुट से अगर वैल्यू आएगी एज 18 से बड़ी और 50 से कम तभी अलाउ है वरना अलाव नहीं आपको पता है वहां पे भी क्या लगा देते इफ कंडीशन ना लेकिन मैंने कहा डेटाबेस एंड पे भी वैलिडेशन हम सेट कर सकते हैं जितनी पॉसिबल है तो हम यहां पे भी चेक लगा के उसको चेक कर सकते हैं कि इस कॉलम में कौन सी वैल्यू आनी है कौन सी वैल्यू नहीं आनी आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा